Тұрғын аймақ планета бетіндегі су сұйық болатындай жұлдыздан қашықтық. Жұлдыздардың мөлшері, массасы мен температурасы әртүрлі. Күннен үлкен, ыстық және ауыр жұлдыздардың тұрғын аймағы күндікімен салыстырғанда жұлдыздан әлдеқайда алыс. Күннен кіші, суы және жеңіл жұлдыздардың тұрғын аймағы жұлдызға әлдеқайда жақын.